Доброго дня! Вас вітає компанія LuxWash. Зараз ми вертаємося до теми комплектуючих. Е, ось хотів показати, в яких бухтах приходить магістральний кабель для передачі сигналів від пультів до блоків контролерів, які стоять в наших технічних кімнатах. Е, зараз зроблю вам демонстрацію безпосередньо самої бухти. І за декілька днів е, на Луганській в місті Львові ми вже будемо завершувати об'єкт. Я знімлю вже вам е, відеоролик, який обіцяв е, в технічній кімнаті. Покажу, як він заходить е, вже в самі бокси, в шафи, контролери і так далі. А зараз самий кабель хочу вам показати. Значить, перше, що хочу показати, це країна-виробник, звідки ми його возимо. Секунду. Так, марка кабеля. Е, це є халю кабель, ось його серійний номер. Е, і покажу вам країну виробника. Е, так, ось, будь ласка. Німеччина. Так, приходить він ось такі от пломбі. Ось, будь ласка, сайт компанії, з якою ми співпрацюємо. А зараз покажу вам безпосередньо сам кабель. І так, ось сам кабель, як він нам приходить і як він виглядає. Ось, будь ласка. Це є 14-ка, півторачка. Покажу вам маркіровку самого кабеля. Одну секунду. Так. Ось, будь ласка. Хелю кабель. Ось його повна маркіровка. Ось в таких бухтах компанії LuxWash приходять комплектуючи безпосередньо кабель. Хотів дуже звернути увагу, остерігайтеся, тому що більшість виробників Е, які знаходяться в Україні, вони ставлять неякісні комплектуючі, а це без проблем ви можете перепровірити. Е, людина, яка вам продає обладнання, е, перед тим як встановити, попросіть фотографії або взірці. Ось ми можемо вам без проблем там відітнути ось такий кусочок кабеля, вислати. Ви подивитеся маркіровку і вже будете розуміти, з чим ви маєте справу аналогічно і по інших комплектуючих. Буду відзнімати відео і максимально інформувати, тому що дуже багато клієнтів звертаються до нас, переробіть мийку, не працюють сигнали і так далі. Е, тобто навіть деколи не встигаємо запустити вчасно свої об'єкти, так як їдемо переробляти вже діючі об'єкти, неодноразово вирізаємо обладнання, яке куплене. Е, тому знімаю ці відеоролики, остерігайтеся і дуже добре все перепитуйте по декілька разів. Ну і внизу є телефони. Тобто, якщо навіть є запитання, звертайтеся, ми вам підкажемо, е, чи це комплектуючі якісні, чи це комплектуючі неякісні. Е, наразі на все добре. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія LuxWash.